来， <laughs> 太大声了，我天，太狠了。 <laughs> 好，学习缠斗的第一步是什么？把之前讲过的再来一遍，六年前的。好，缠斗之前呢，我们预备式，然后呢，两个人都要互相去抓对方的脖子，想办法控制对方。这时候我手部有一个小的动作啊，声音也不大，叭一声，叭这种感觉啊，是什么感觉呢？现在说一下，那有点小的晕，有点小懵的感觉，就是你拿自己手拍一下自己的颈部，自己拍一下，感觉的碰一下。 我这时候很强势啊，这是第一步，之后我们再进行一系列的缠斗、换把位，一系列的东西啊。今天就说这个拍这个事儿啊，这拍这事儿很多人认为是一个犯规或一个脏招，专门没武德，不是，这个习惯。你去国外，你跟别人玩的时候抓脖子。 专业啊，抓的特别好的，上来都是要轻轻的拍你一下，这种感觉啊，气势就出了，而且有点懵，对吧？那你可能说打泰拳的话，这个拍后脑这是一个犯规啊，你错了，不是啊，打泰拳后脑是允许被进攻的，这是我们十年前就讲过的一个道理啊。那你说有的泰拳规则是不允许打后脑，可能在国内，对吧？因为怕一些舆论的压力，比如说谢教练一个肘打空，对吧？右肘打空，咚，他后脑露来了，我打咚，我敲他。 这是犯规吗？这是个非常标准的技术啊，就是非常好的技术，没有犯规。跟你大家讲一下，好吧？希望今天这期啊，你能学到，传球之前砰拍一下，再说。